25 августа. Э, это срочка закончилась и на контракт пошел? Не, на срочной службе подписал. Подписал, да? Да. Э, а какие войска? Военно-морской флот. ВМАФ, да? Да. А откуда сам родом? Ленинградская область, город Приозерск. Ленинградская область, да? А в, в МАФе где служил? В Санкт-Петербурге. В Питере, да? родители есть? Да. Семья? Мама, папа, все. Больше никого нет. Один семья, да? Да. Э, на контракте сколько обещали? 35 тысяч. На контракте? Ну, да. На контракте 35 тысяч? Да, да. И ты, ну, ну типа... Это именно в части в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Но ну, все-таки а в Украину когда зашел? Ну, в Украину зашел 27-28 августа. Э, Харьковское направление, да? Да. Через Валуйки? Да. А на контракте сколько обещали? 170. И плен когда взяли? 22 сентября 22 года. Месяц был где-то, да? Да. Э, какие войска? Военно-морской флот, но также мотострелковый полк. Ну, в э, пехоту. Э, пехоту, да, да, стрелок? Какие задания ставились? Ну, в основном на блокпостах сидели. Ну, гражданских проверяли. Также заряжали аккумуляторы для, а, ну, этих раций. Угу. Вот э, обстоятельства какие взятия в плен? Приехали на блокпост к украинцам, ну, в Су. Как сами? Ну, нам сказали неправильную дорогу. Угу. Вот. гражданский? Нет, наш. Угу. Мы ехали за раненым. Угу. Ну, Это и... когда контрнаступление было со стороны ВСУ, да? Получается, да. 30 угу. сентября же Лиман взяли. Угу. Под Лиманом взяли в плену. Угу. Вот. И нам сказали ехать раненого забирать. Втроем мы поехали. Замполит там был лейтенант и медик. Смотри, вот это уже август, да? Война уже идет, да? Вот для тебя это СВО или война? Ну, больше как война. Больше как война. А вот что стало мотивом подписать контракт? Ты же понимал, что ты пойдешь воевать. Ну, хотел остаться в Санкт-Петербурге, жить, переехать туда. На контракте? Да. То есть ты, ты не ожидал... Стаби стабильность. <clears throat> Ну хорошо, но ты не ожидал, что пойдешь на войну, да? После да. подписания контракта. Подписал контракт. Да. Тебе до этого говори, э, сказали, что ты идешь на войну или после этого? После этого. Хорошо, твоя первая реакция? Почти сразу. Ну, не знаю, даже не успел подумать. То есть, грубо говоря, подписал, и через день сказали, что мы уезжаем. Втроем. Родителям сказал? Да. Что они? Слезы, как всегда. Ну, ничего такого не говорили. Отказаться можно было? Но ну, честно только. Когда мы уже приехали, уже не было возможности сказать. Но в России можно было отказаться? Скорее всего, да. Не знаю точно, что бы за это было, но когда мы уже приехали, сказали 8 лет тюрьмы. А почему не отказался в России? Думал, что как-то с гражданскими. Говорили, что в Мариуполь едем. Угу. На блокпосту также стоит только гражданских пропускать, которые из Мариуполя выходят. Угу. Но получилось все иначе. Ну хорошо. Мариуполь – это же украинский город. Да. Ты видел фотки Мариуполя? Да, показывали. Снесен город, правда? Он был взят в окружение, знаешь историю, да? Да. Россиянами. Да, знаю. Ну, то есть, при заходе в Украину, да, как вы там называете, за ленту, да? За ленту, за да? ноль, за ленту. Mm, за ноль, за ленту. Уже статус твой какой? Ну, получается, как На Украине уже все. Оккупант. Оккупант. Оккупант. Да, это нападение было и так далее. А вот какие-то идеологические были, вот, э, я понимаю, там, ну, контракт, это как бы деньги, стабильность и так далее. Все, а родители кем вообще работают? Ну, на заводе. Рабочий? Да, обычный рабочий. Какая средняя зарплата? 60. Ну, это много для России, да? Потому что это под Питером, да? Не так много, как могло бы быть. Я понимаю, но как бы 60 это редко кто здесь говорит. Да, по... За эти места держится. За эти места, места держится, потому что как бы проблемы есть с работой, да? Да, мать уволили потом. Идеологические мотивы какие-то были? Ну, говорили вообще, что донецких и луганских обстреливать. Угу. Ну, то есть нам по телевизору показывали каждый час, ну, каждый день на срочной службы. Также сидели и смотрели программу «Время». А то есть это как, как бы обязаловка была, да, смотреть? Как да, было? да, да. Про, а программу «Время» кто там ведет? Ну, на Первом канале. Просто новости показывают. Час? Да. Час новостей? Да. И вот это все как бы... С 8 до 9. Это, э, это обязательно нужно было смотреть, да? да? Это в распорядке дня. В распорядке дня, да? Это во всей армии российской? Для срочных, ну, для срочников, да. А контрактников? Контрактников нет. Ну, срочка там все время, да, вот это? Да, да. Это как бы час полит информации, да? Да, да. Ты верил в это все? Да. Сначала, да, ну, потому что не было другой стороны. То есть нам показывали вот одно. Ну, смотри, ну, вот чтобы, ну, как, как бы для понимания, ты как бы новая генерация россиян, да, еще там, по-моему, там, могу понять, там какой-то дед, там 50-60 лет, да, ему там нету, его нету там в Инсте, в Фейсбуке, он не умеет там пользоваться VPN, -ом не знают, что такое YouTube. Но ну, ты же мог это все смотреть. Ну, я смотрел в Телеграме, также смотрел, например. Ну, там попадались моменты, и в основном тоже, что со стороны Украины идет агрессия. В смысле? Что, ну, Донбасс обстреливают, Луганск. Угу. Поэтому я подумал, что идеология была такая, что я еду помогать. Донбассу и Луганску, да? Да. Смотри, это уже, э, это уже август, да? Э, когда ты подписал контракт. Да. Все происходило раньше, да? Например, нападение шло, заход россиян со стороны Херсонской области, Запорожской области, Донецкой области, Луганской области, Киевской области, Черниговской области. Это вся Украина. Где помощь Донецку и Луганску? Ты все это должен был знать. На тот момент я не, не думал получается, об этом. То есть в августе? Но ты знал, что россияне старались взять Киев? Нет, этого я не знал. Это у вас не показывали? Нет, этого не было. Показывали только то, что делают со стороны Украины. То есть нет того, что Россия там в Киев заходит, что Россия обстреливает мирных жителей и тому подобное. Также просто говорили, ну, вот в новостях генерал-лейтенант, который всегда подсчитывает там. Угу. Вот его показывали, что мы там уничтожили столько-столько-то. А по факту все не так. Здесь уже тоже смотрели новости, и уже есть чем сравнивать. То есть сначала была одна сторона, а теперь уже и вторая есть. Поэтому уже какой-то, не знаю, как это объяснить. Ты контрактор Минобороны РФ, да? Да? Да, это солдат. Да. Вот э, ты можешь объяснить, за что воюет Россия здесь? Ну, когда я ехал, я думал, что я буду воевать за людей, то есть, ну, помогать угу. людям. Сейчас я не вижу просто смысла. Ты знаешь, сколько умерло э, российских солдат здесь? Больше 130 тысяч. Около 130. Около 130 тысяч. За что они все умерли? Получается, ни за что. Просто как мясо. Пустили и все. Как мобилизованных, как контрактников, так и остальных. Ты книги читаешь? Да. Какие? Какую последнюю читал? Версилова читал, русскую, японскую Это да? Да. Еще что любишь? Достоевский, Кушкин. В основном. Горький. Классика, Это да? последние книги, которые я читал до этого. Ну и здесь, в принципе, повторяется русско-японская война. Ну, как я вот по книге читал и сравнивал вот то, что здесь происходит, показалось, что это почти одно и то же. Люди идут воевать ни за что. Нет идеи, нет ничего. Голосовал? За что? Ну, на выборах. Ну, на губернатора Ленинградской области, за губернатора голосовал. За, за президента Ленинградской Какого области. поддерживаешь политически? За губернатора? Гроздов. Это а кто? Ну, это вот нынешний губернатор. Губернатор, да. От, а, от, э, он от Единой России, да? Да. Ну, то есть ты поддерживал Единую Россию, это, э, это путинская партия, да? Так. Знаешь такого Вася Обломова? Вася Обломова? Да. Не знаешь? Просто я когда где-то был в твоем возрасте, ну, когда-то, ну, я иногда слушал его, да? Это о родине. Гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Не имеет значения, что было давно, сейчас не родина а для тебя, сейчас ты для нее. Хорошо сказано, да? Да. Хорошо. Вот ты сейчас для нее что? единиц расходное мясо. Да. Так оно и вышло. А много людей, вот, например, среди... Э, вот ты говоришь, что там был час этого всего. Это влияние э, просмотра телека, да? Вот это вся... Ну, возможно, бодя... возможно. Ну, а родители что думают? По поводу того, чтобы вот так вот мы сидим, смотрим время программы? Нет, нет, вот что происходит между странами. На, ты, на... ты же с ними общался? Ну, на данный момент я не знаю как они думают. Вот твое мнение, да? Вот сейчас много говорят в новостях, что Россия э, готовит новое наступление. Многие институты западные и так далее, там разведки, они говорят, что нужно готовиться Украине, потому что Россия будет делать новое наступление. Где-то в феврале или в марте. Много мяса собрала, думаю наступать. Провалится. Почему? Потому что у Украины есть идея. получается так. Ты видел ВСУ, которые тебя брали, общался, да? Да, да, общался. Русскоязычные. Ну, также по-русски разговаривали со мной. Кто-то и из добровольцев, вот, Легион Свободы был. А это все в рамках э, ВСУ? Да. Простые ребята, правда? Да. Мобилизованы? Так. Но у них что есть? Идея. За что они воюют? За свою страну. Защищают? Да. Хочешь сказать что-то украинцам? Ну, продолжать, наверное. Что? Побеждать? Россию? Да. Ты хочешь, чтобы Россия вышла с этих... Э, чтобы прекратилась война. Но ну, ты же понимаешь, что как прекратить? Вот Россия не хочет. Они снова хотят идти в наступ, наступление. Стремиться к мирным переговорам что-то, какую-то нейтральную зону найти. Ну, ну, или... ну смотри, вот, да, вот это все банально, вот я это много слушаю от россиян, чтобы какую-то нейтральную зону найти, да, вот Россия откусила Крым, она откусила дальше территории, она провозгласила там Херсонскую область, часть Запорожской, Донецкой, Луганской. Ну, референдум. Ну, типа а-ля референдум, да, да там... Потом и... никто не голосовал. Ну, ты это знаешь, да? Да. Прекрасно. И вот сейчас пяти... перейти к мирным переговорам, согласиться на это все, что они э, забрали? Нет. Украина должна свои условия ставить, а Россия должна на них уже идти. Потому что ну, не, <clears throat> уже Украине ну, не, в, не, не в ее интересах, не в интересах страны. Просто здесь есть один большой вопрос. Где гарантии, что Россия снова не нападет? И что она будет соблюдать? Ты как россиянин это говоришь. Да. Россиянам э, что ты хочешь сказать? Не идите на войну, отказывайтесь, протестуйте. Протестуйте? Протестуйте. В середине страны? Да. Ты второй человек, который говоришь «протестуйте». Вот это Дима сказал, чтобы были бунты в середине, потому что так нельзя. Это второй человек. А почему, например, вот я около там 100 интервью, наверное, сделал с россиянами. Почему вот так мало людей говорит, что нужно что-то менять в середине, ну, в середине стран? Ну, наверное, потому что еще зависит от того, в каком возрасте они сейчас находятся. Но все-таки молодежь, она могла бы сказать слово. Молодежь выходит, я видел в Питере, были моменты. Ну, протестовали, угу. 100-150 человек. Росгвардия разгоняет просто и все. Нужно больше? Больше. Намного больше. Десятки тысяч, наверное, нужно. Но ну, всех не пересадят, правда. Правда. Ну, если россияне нормальные люди. Потому что с того, что видят украинцы, ну, ощущения, вот мы там иногда разговариваем с этими, они там верещат, эти женщины, это все политика и так далее, пятое, десятое, ну, по-разному типа бывает. Ну, отчасти тоже политика, может быть, и, и играет какую-то роль, но людей, люди-то все равно правду узнают. Просто пойми, без тебя, без таких, как ты, не было бы политики в России. Ты инструмент политики. Да. Если бы войска РФ встали с окопов и вышли и сказали, нет, ничего бы не было здесь. Всех бы не перестреляли. Так, так. Нужно только желание. Было бы. Может, люди боятся? Это не проблема украинцев, то, что в России боятся. Ну, это понятное дело, что это не проблема украинцев, просто... Я не знаю, почему не выходит. Я не знаю, почему я не вышел. Жалеешь? Жалею. Если бы я знал так, как оно есть на самом деле, я бы вышел бы но не знаю. И многие не знают. Вот и все.